17 Agustus tahun 45 Itulah hari kemerdekaan kita Hari merdeka Nusa dan bangsa Hari lahirnya bangsa Indonesia على الوطن حب الوطن All Jangan halangkan nasibmu Bangkitlah bangsaku Pusaka hati wai tanah airku Cintaku dalam imanku